街角から歌が流れてきますどこで君は歌って ますかステンドグラスが輝いています君はそっと 話しかけてるんだね運命とは時を選ばず訪れるもの誰の身にも優しさをあげられ れずに今はとても会いたい「 スからピアノが聞こえてきますいつもの君のピアノの調べ 星の輝きに気がつきました君はそっと見つめてる 君の眠るこの街角ジャズ喫茶の前にいます優しくなれるセレナで今日も会いに来ました はいつものメロディー口ずさんでさよならさよなら